zima umejaa hapa. Hawa wajenzi wanapata tabu sana. Sasa tutashindwa kufanya kazi ya rais. Tafuta kifusi, njoo uweke, urekebishe hii barabara mpaka kufika Jumatatu. Mimi nataka uniambie wewe mwenyewe kazi uliyoifanya hapa. Magari yote yanayoleta kokoto, yanayoleta matofali, yanayoleta mchanga yananasa hapa. Yaani nakupa kesho tu upumzike. Jumatatu asubuhi alfajiri ufike hapa. Utapo lazima kutane na diwani. Yuko diwani Matume hapa. Na mpaka kufika Jumatano uniambie kazi imeshaanza ya kurekebisha hii. Sio uchukue greda kuja kuchukua nini? Ah, hapa sio greda. Hapa uje utafute kifusi kiliko duniani kokote. Utapataje? Wewe ndio unajua. Uje urekebishe hii barabara. Sijapenda kabisa kwa kusema kweli na mkurugenzi yuko hapa, salimiana naye, ananisikia. Nakusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salama meneja, naomba tukubaliane na mheshimiwa waziri na mbunge wetu kwamba barabara hairidhishi na hii kazi inatakiwa ikamilike kwa haraka. Kwa hivyo basi, mimi nakubali kwamba nimepokea maelekezo yake na tutatekeleza kwa haraka. Asante. Haya bwana, mimi usipotengeneza hiyo wiki ijayo hii barabara, ripoti zangu utakazozipeleka juu, moja ya jambo huku limekwama la kurekebisha ya kufanya kazi ya rais ya madarasa haya ni meneja wa TARURA amekwamisha. Sasa hili lisifike kwenye hatua hiyo, wewe ndio mwenye maarifa ya kurekebisha hichi kipande cha mita mia mbili tu hapa. Haya bwana, mimi nakuamini, kazi unaiweza, fanya hii kazi ya wananchi. Haya, nakutakia weekend njema. Tunachanganya. Angalia lisimtoe mtu usoni.